Vocal by Majid Alipour and the songwriter Mohsen Zamania. Gül yakon daha حلالت کردم که شاید چشم تو عشقا ببینم که شاید اشک خجالت روی گونه هات بشینه تو همون وقت گلونی که گرفت و با نمیشه به خدا این همه قصه توی سینم جا نمیشه جا نمیشه